Oi, tudo bom? O vídeo de hoje é a respeito de como a gente faz para levantar a resposta em frequência de um circuito LC utilizando o osciloscópio e o gerador de frequências. A origem disso aqui foi a partir de uma publicação feita pelo site Blog, que é o Dave, é um australiano aí que tem, muito, que tem um site muito bacana sobre sobre tecnologia. Até recomendo você dar uma visitada lá. No meu site, ele tem o vídeo original, tem o meu que está em português, óbvio, e mais uma série de considerações a respeito do processo de concepção do filtro. Eu recomendo que você dê uma olhada lá. Vai ser um negócio bacana. Cara, boa curtição aí um grande abraço. Então, pessoal, Aqui você tem um osciloscópio lendo um sinal de um oscilador de varredura. Tá? Eu estou injetando um sinal que varia entre 10 kHz e 100 kHz e a função disso aí é para eu testar uma, um, um, filtro LC que eu estou querendo montar aí para é, eh, reduzir um ruído de áudio, ok? Se você pegar a saída do sinal, você vai ver que à medida que a frequência sobe, o sinal de saída, né, que é essa linha azul aí, ele diminui. Mas é, nesse funcionamento não fica muito claro para mim o comportamento da frequência. Então vou mostrar aqui de uma maneira rápida, aqui, de uma maneira simples, como é que a gente pode ajustar o osciloscópio para levantar a curva de frequência, né? a resposta de frequência desse circuito LC. Esse circuitinho simples que está aqui. Ó. Primeira coisa que a gente faz é isso aqui. Deixa eu tirar o canal 1, porque o canal 1 é a entrada, a entrada ela não. Você não precisa dela nesse momento. Eu venho aqui e diminuo a velocidade de varredura. Tá? Ó, tá vendo como ela tá ficando? Vou pôr ela para cá. Então, a minha varredura ela acontece, ela leva um segundo para acontecer, né? Cada vez que acontece, então tá? aqui é o início, o fim, leva um segundo. Né? Como eu tenho 100 milissegundos aqui, o que, que acontece? Eu tenho 10 quadradinhos aí eu faço a varredura to total. Só que ainda desse jeito ela tá ruim. Deixei no menu de trigger, né? Eu vou mudar aqui de automático para normal, para a minha varredura só acontecer quando o sinal conseguir trigar. E a fonte aqui, ela tá como canal 1. Eu vou mudar para o canal 2, para sincronizar pelo canal 2. Opa, já começou a funcionar. Então nesse momento, pessoal, eu já começo a ter uma onda um pouquinho mais estática. Se o meu oscilador de varredura ele fornecesse um sinal falando, ó, eu estou iniciando a varredura, eu poderia até fazer o sincronismo por ele, mas eu não tenho essa opção nele, ele é bem simplesinho isso aí, o que eu tenho. Mas mesmo assim isso não impede da gente conseguir melhorar esse sinal aqui. Deixa eu apagar esse menu e agora nós vamos colocar isso aqui para funcionar numa varredura simples. Tá, assim, pronto, já peguei, já parou a varredura. Vamos dar uma olhada se ficou bom. Ah, pegar de novo. Tá aqui. Pronto. A partir do momento que eu peguei ele, olha, isso aqui, olha o que aconteceu aqui. Ó. Eu tenho a forma de onda aqui com o envelope todinho. Mas vamos melhorar isso aqui ainda. Vamos posicionar o cursor todinho aqui para baixo. Opa, passou aqui. Vamos pegar os cursores. Atenção, canal B. Vamos aumentar o canal B. Vamos colocar o canal B exatamente para o ponto inferior aqui. Acho que não dá para ver no vídeo, mas é o ponto mínimo, né? Beleza, vamos pegar o cursor A, que agora só vou precisar mexer com o cursor A, e vamos aumentar a amplitude desse sinal. Posiciono ele para cá. Então, aqui o que, que acontece? Eu tenho pronto a envoltória do sinal. Observa, observe aqui, ó. Como o sinal nesse eixo aqui, ele sai de 10 kHz e vai até 100 kHz no espaço de um segundo. Então, se eu fizer a divisão aqui, dá para identificar, fazer a relação entre o tempo que passou e a frequência que o gerador de sinal está injetando no circuito. No eixo vertical dá para ver o comportamento da tensão em função da frequência que está sendo injetada no circuito pelo eixo horizontal. A tensão de pico eu tenho, para descobrir a tensão da frequência de corte, é só multiplicar a tensão de pico por 0,707 que vai me dar a tensão da frequência de corte, que no caso aqui é 2,2 volts. Sabendo a tensão da frequência de corte, que no caso é 2,2 volts, é só olhar no gráfico a, ah, em qual frequência que isso acontece. No caso aqui 31,6 kHz e aí a gente acha a frequência de corte desse filtro. Uma coisa que você tem que prestar atenção é que o gerador de varredura está saindo de 10 kHz para chegar a 100 kHz. Isso é uma distância de 90 kHz. Como você tem 10 quadradinhos aí, cada quadradinho vale 9 kHz. E a marcação menor desse quadradinho corresponde a 1,8 kHz. Você precisa prestar atenção nisso para não tirar a informação errada do gráfico, ok? O que mais que tem de interessante? O meu filtro, esse filtro que eu estou projetando, que nem eu já falei, ele é para ele não interfere em nada, né? Até 20 kHz, que é a faixa de audição, e depois ele começa a cortar. Né? Como a rádio que está entrando é uma rádio AM, ela, ela é na ordem de 500 kHz, a hora que chegar a frequência da rádio, esse sinal vai estar tá bem mais atenuado, não vai fazer interferência, não se supõe, né, espera-se que ele não faça, não, não, acabe não interferindo aí no funcionamento do, do meu amplificador, acabe efetivamente é, eliminando o ruído. Grande abraço para todos, espero que tenha ajudado e dá um, dá um like aí, pô você viu até agora, dá um like aí pra mim que eu vou ficar bem contente, tá? Falou!